маған мына тараншаны қозған екен тараншаның ішіде топырақларын омағанам песок жұмсамаған жылқан тартып қойыпты бетанды құйып жарамын дейді мына маған зық болып отырды апалапқа қоямын деп birov armatarapkaga olib ketganman નાજક બોલે આશ્રાયેશ armatör yok. Keladi da armatör zıplamang e. Zıplamang an. Ya kazayım mı? E, Manolar sizler çıkardınızlar mı şeyden? Yok e. Şu... Abi sapkan terel mi ağızlar mı? Bahram terel mi ağızlar? Basta tergen, bahram bahram terelmegen. Bu yılki boyda paytadan qilayapti. Naga bunun içini tozalaganlarınız yok. Nima qilasizlar? Bunga pesak samaysizlarmi? Buni shunday qilinglar deyapti. Nima qilasiz? Yo'q. İçini to'ldirib qo'ydi. Konkretno lentishka bo'lyapti-da, O oldi beton bo'ladi-da. Ha. Garantiya 100 yilga ketadi. Garantiya mı 100 yilga? armato qo'yamiz podab podab azayni narxi kim o'l azayn yo'q o'zi Ha. kelib ishga sizlarni pul beraman odamlarga nima deysiz shular nima ishlasinmi ishlamasinmi har har yildan beri ishonarli bo'lib qolganda ko'p ishonmash kerak bu idorasiga kuniga pulni olish kerak deysizda kunlik soatni soat расчет alib ketishi ham mumkinmi sizni biron marta allabeymi o'ldirib aldab ketgan ekanda pul bu qancha da'vogar bo'lgan bir yuz yetmish mingga da'vogar bo'lgan sizlarga qancha beradi bizga yetmish ming beradi yuz ming toza qistasiga bo'lyapti yaxshi g'ayrat bo'ldi qilayotganimizni tugatamiz nasib bo'lsa bir ikki kundan uch kun bo'ldi ikki kundan keyin tugatasizlarmi Ha. Kişide. İlk kişi ha. Hayat bola. Şöyle. Yani koşup verilen ben de yaptı. 5 bin lira, 15 bin Ha. Onunla 85 kilo yaptı. Ha. O da atar. Hey yaşak. Bitti like basıyor. Like de basmayınızlar ustalarga. Hey ne olsun lan başlığı. <laughs> sho'siq <laughs> gapdi qilqiliqni qilayotgan shu yoq bo'lar bahramni o'ylashim deyapmanlarga ishonmasalaring ishonarli bo'lmasa o'zi ko'radi ha mayli sog' bo'lingizlar salomat bo'lingizlar подписаться bosingizlar laykni uringizlar guglar mana bularni shefi shefi uchun like. Juan Colmo.